يا جماعة يعني معناها زول اللي بيكون نموذج ده والله الله أداه اللي بيطبق الإسلام هسه نحن الإسلام حقنا بنطبق حاجات نص في واحد نطبق نص واحدين نص واحدين تلت لكن زول يطبق الإسلام كله بالتعامل حقه والله ناس البيت يحبوك الجيران يحبوك الدنيا كلها تحبك ليه يقول لك الزول ده والله زول ما شاء الله أكان بس ما دينه الجديد ده زول ما فيه كلام إذا بيعيبوا عليك الدين حقك لكن ما بيعيبوا عليك الأخلاق ولا التعامل الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس بيسموه الصادق الأمين ما عابوا عليه الأخلاق والتعامل بيعيبوا عليه الدين بيقولوا ده دين جديد انت اذا عشان تدخل في هذا المدح لازم تتحمل تتحمل كثير وتتنازل كثير